सबैभन्दा धेरै पैसा कमाउने थाहा छ तपाईँहरूलाई डक्टर बिन्द होइन उसले हजुर उसले अब तपाईँको हेर्ने उसको हिस्ट्री हेर्ने हो भने के थियो त केही थिएन एउटा युट्युबमा आयो अनि त्यस पछाडि त्यसलाई नै यति मजाले उसले गर्यो कि तपाईँको चाहिँ ऊ अब अलमोस्ट बिलिनियर नै पुगिसक्यो होला बन्न लागिसक्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि युट्युबमा कोचिङ कन्सल्टिङ तपाईँले गर्नका लागि एकदम इम्पो राम्रो छ अर्को भनेको चाहिँ पाँचौँ नम्बरमा भनेको चाहिँ ओन प्रडक्ट फिजिकल डिजिटल तपाईँले चाहिँ आफ्नै प्रडक्टलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ सेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ इभेन्ट्सहरूलाई सब्सक्रिप्सनलाई जस्तो हाम्रो मेन्टर जिसीले के गर्नुहुन्छ त ग्रान्ड कार्डनले के गर्छ आफ्नै मेम्बरसिप प्रोग्रामहरू सेल गरिराखेको हुन्छ सब्सक्रिप्सन बेस्ड प्रोग्रामहरू सेल गरिराखेको हुन्छ इभेन्ट्सहरू उहाँले सेल गरिराख्नु भएको हुन्छ राइट सो भनिसके पछाडि पाँचौँ भनेको चाहिँ युट्युबबाट पैसा कमाउने माध्यम भनेको के रहेछ त आफ्नै प्रडक्ट आफ्नै मर्च अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ सब्सक्रिप्सन इभेन्ट्सहरू सेल गर्ने जस्तो हो तपाईँहरूले चाहिँ इभेन्ट भोलि अर्गनाइज गरेर काम गर्नुभयो मल्टिभर्सिटीमा होइन करण सर मल्टिभर्सिटीमा हामी काम गर्छौँ नि करण सर गर्नुपर्छ तपाईँ इभेन्ट इभेन्ट गर्नु गर्नुहुन्छ पक्कै पनि त्यति बेला अब के हुन्छ त हाम्रो हर कम्युनिटीले तपाईँको इभेन्टको प्रमोट गर्छ तपाईँले भने आफ्नो इभेन्टको प्रमोट गर्नुहुन्छ भनिसके पछाडि फाइदा भयो कि भयो भयो है सो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो पाँचौँ नम्बर हो अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिजिटल प्रडक्ट्स होइन तपाईँहरूले आफ्नै हो के अरे डिजिटल प्रडक्ट्सहरू क्रिएट गरेर भनौँ न हो के अरे चाहिँ सङ्ग हो के अरे चाहिँ वेबसाइटहरू के के के के अब भयो भने त्यो पनि के गर्न सकिन्छ त युट्युबबाट सेल गर्न सकिन्छ यो पनि क्लियर हुनु होला तपाईँहरू अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्राउड फन्डिङ तपाईँले अब बिजनेस गर्ने क्रममा राम्रै युट्युब हुँदै गयो भने तपाईँले हो के अरे पिच गर्न सक्नुहुन्छ कि भन्दा हो के अरे आई निड इन्भेस्टर होइन हो के अरे चाहिँ मसँग यस्तो कन्सेप्ट छ आइडिया छ इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड भनेर तपाईँले चाहिँ त्यो कुरा अप्रोच गर्नुभयो भने दुई चार लाखमा कोही न कोही त तपाईँको आइडियाप्रति इन्ट्रेस्टेड हुन्छन् क्या हो कि नै करत सर हुन्छ सो अर्को भनेको चाहिँ क्राउड फन्डिङको माध्यमबाट पनि युट्युबबाट पैसा कमाउन सकिन्छ राइट अर्को भनेको चाहिँ सेभेनमा भनेको चाहिँ स्पोन्सरसिप अघि हो के अरे चाहिँ करण सरले भन्नुभएको यही हो जस्तो हो भोलि हो के अरे राबरी सरकोमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ द ओ के अरे चाहिँ पचास हजार सब्सक्राइबर दुई लाख भ्युज एक लाख भ्यु भ्युज हुन थाल्यो भने कम्पनीहरूले के भन्छ त ओहो राम्ररी सर तपाईँको त हो के अरे दुई लाख लोकसेवाको भिडियो हालेर हो के अरे चाहिँ भ्युज आएको रहेछ ल मेरो कम्पनीको चाहिँ तपाईँले हो के अरे महिनामा अब चार पाँचवटा भिडियो हाल्नु हुँदो रहेछ मेरो हो के अरे चाहिँ कम्पनीको चाहिँ यो सर्ट एडभर्टाइजर तपाईँले चाहिँ त्यहाँ हालिदिनु पऱ्यो आफ्नो भिडियोमा म हामी तपाईँलाई चाहिँ त्यही महिनामा पचास हजार पेमेन्ट गर्छौँ अथवा चाहिँ एक लाख पेमेन्ट गर्छौँ तपाईँलाई हालिदिनु भन्छ फाइदा भएन त भयो नि बुझ्नुभयो नि के अरे राम्ररी सर बुझ्नुभयो तपाईँले स्पोन्सरसिप भनेको त्यो तपाईँले दुःख गरेको त जाँदै जाँदैन क्या तपाईँले दुःख गरेको त जाँदै जाँदैन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि स्पोन्सरसिप पनि त्यसरी हुन्छ तपाईँले स्पोन्सरसिप गरेर पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ अर्को भनेको चाहिँ सेल मर्चेन्डाइज अन युट्युब तपाईँले आफ्नै हो के अरे टी सर्ट निकाल्नुभयो भने तपाईँले आफ्नै चाहिँ हो के अरे चाहिँ वाट एभर तपाईँले आफ्नै कप्स मर्चेन्डाइज निकाल्नुभयो भने तपाईँले मर्सि मल्टिभर्सिटीबाट के गर्न सक्नुहुन्छ ए के अरे मल्टिभर्सिटी भने चाहिँ युट्युबबाट के गर्न सक्नुहुन्छ सेल गर्न सक्नुहुन्छ यो अर्को फाइदा भयो आठौँमा अनि त्यस पछाडि अर्को नौमा build a list and offer something later है इन्टरनेट मार्केटिङ इन्डस्ट्रीमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट तपाईँहरूले यो दिमागमा राख्नु होला लिस्ट बिल्डिङ भनेको तपाईँको चाहिँ list building is equal to your money भन्छ क्या है तपाईँले कति लिस्ट बिल्डिङ गर्नु लिस्ट बिल्ड गर्नुभयो अस्ति पनि मैले यो कुरा गरेको थिएँ होला मलाई दस हजारसम्म लाग्छ list building is equal to your money तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ युट्युबको थ्रुबाट लिस्ट बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले लेटर अन के गर्न सक्नुहुन्छ केही अफर दिन सक्नुहुन्छ नो दस भनेको चाहिँ तपाईँको सेम ट्राफिक इन्टु वेबसाइट तपाईँको चाहिँ दुई लाख चार लाख चार लाख तपाईँको चाहिँ भ्युज पुग्छ भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि सेम युट्युबको ट्राफिकलाई चाहिँ वेबसाइटमा ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ वेबसाइटमा खोज्नु है नि जस्तो त्यसरी गर्दाखेरि युट्युबबाट नि पैसा आउँछ एडसेन्स एप्रुभ गरेर पनि पैसा आउँछ भन्ने त थाहा छ नि तपाईँहरूलाई यु के अरे ब्लग एडसेन्स सुन्नुभएको छ तपाईँहरूले ब्लगिङ गरेर ब्लगिङ भनेको वेबसाइट बनाएर वेबसाइटमा आर्टिकल अपडेट गरेर हाम्रो रामरी सरले कसको कथा सुनाइरा राख्नु भएको थियो जस्तो लाग्छ कुनै के अरे साथीको कि कल वेबसाइट चलाउँछ अनि वेबसाइटबाट पैसा आउँछ भनेर म्युट छ तपाईँको भनिराख्नु भएको थियो होइन तपाईँको म्युट छ क्या हजुरको म्युट छ यतिकै नबोल्नु हो हो त्यसरी तपाईँको यो वे युट्युब गरेर युट्युबबाट वेबसाइटमा ट्राफिक ड्राइभ गरेर पनि के गर्न सकिन्छ पैसा कमाउन सकिन्छ भनिसके पछाडि हामी सबभन्दा क्लियर हुनुपर्ने भनेको चाहिँ those are the main important अहिले युट्युबले चाहिँ अर्को अप्सन के थपिदिएको छ थाहा छ तपाईँहरूलाई युट्युबले अर्को अप्सन हामीलाई के थपिदिएको छ भन्दाखेरि सर्ट्स है तपाईँको चाहिँ अघि हो के अरे चाहिँ सर्ट्स भनेको के त भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ पन्ध्र सेकेन्डदेखि फिफ्टी सेकेन्ड अराउन्डको है फिफ्टी फिफ्टी सेकेन्ड अराउन्डको चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ युट्युब सर्ट्स क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ यो युट्युब सर्ट्स क्रिएट गरेर पनि तपाईँको चाहिँ पैसा कमाउने अप्सन चाहिँ इलेभेन नम्बरमा चाहिँ दिएको छ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा यो हुन्छ नि तपाईँको है सर्ट्सको छुट्टै यसको के अल्गोरिदम्सहरू हुन्छ अनि त्यस पछाडि त्यहाँ चाहिँ त्यो मिट गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईँको अर्निङ हुन थाल्छ मतलब यसको मोनिटाइज जस्तै प्रोसेस हुन्छ तर सर्ट्सको चाहिँ के क्राइटेरिया छ एक्ज्याक्टली चाहिँ मैले यो ख्याल गरिनँ तर छुट्टै एउटा सिस्टम हुन्छ सर्ट्सको बुझ्नुभयो यस युट्युब सर्ट्स सो त्यो कारणले गर्दाखेरि इलेभेन नम्बरमा यो कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भने र है सो यो चाहिँ दोस्रो माध्यम हो जस्तो तपाईँले अब कोही मान्छेलाई चाहिँ यो के अरे जस्तो तपाईँले भनौँ न यो चाहिँ कहाँ पनि काम लाग्छ भने भोलि तपाईँले चाहिँ इन्टरनेसनल एफिलिएट प्रोग्राम प्रमोट गर्दाखेरि स्पेसियल्ली एफिलिएट मार्केटिङमा गर्ने यो पनि एउटा कुरा हो क्या जस्तो हामीले चाहिँ कुनै के अरे सब्जेक्टको चाहिँ सफ्टवेयर प्रमोट गर्दैछौँ भने त्यो रिलेट हामीले चाहिँ भिडियो खोज्छौँ फर्स्टमा अनि भिडियो खोजिसके पछाडि चाहिँ त्यो रिलेट मोडिफाई गरेर युट्युबमा भिडियो हाल्छौँ मुनिपट्टि चाहिँ के चाहिँ हाम्रो अफिलिएट लिङ्क राख्छौँ है जहाँबाट चाहिँ त्यो भिडियो हेरेर तपाईँको मुनिबाट पर्चेस गऱ्यो भने त कसलाई फाइदा भयो त तपाईँ हामीलाई नै फाइदा भयो नि है पछाडि यो सिक्नु होला यो मोडिफाई कन्टेन्ट अब अर्को अर्को एआई कन्टेन्ट बुझ्नुभयो कि भएन हो के अरे चाहिँ करण सर एआई कन्टेन्ट बुझ्नुभयो कि भएन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स हो च्याट जिटिभीमा जाने स्क्रिप्ट लेख्ने अनि त्यस पछाडि एआई बोल्ने हो के अरे सफ्टवेयर बिट डट आइयो होइन कुन कुन छ के अरे अस्ति हो के अरे कुन कुन युज गर्नु अरे हाम्रो के अरे हो सरले चाहिँ किम सरले कुन भन्नुभयो अरे डिआइडी अब हो के अरे तपाईँले हो के अरे भिडियो चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि टक्क चाहिँ हो के अरे यही हो के अरे तपाईँले भन्नुभएको के अरे किम सर अब यहाँ कहीँ छ होला फ्री ट्रायल भन्ने सेक्सनमा छ यसले चाहिँ तपाईँको स्क्रिप्टलाई चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स यो के अरे के भन्छ अरे तपाईँको स्क्रिप्टलाई चाहिँ बोलिदिन्छ क्या बुझ्नुभयो नि अझै क्लियर हुँदैन हो के अरे करण सर तपाईँ ए एप्स पो अझै छु यो गर्छ नि अनि त्यो के भन्छ नि त्यो टिकटकमा आउँछ नि त्यस्तो हो क्या एक्स्ट्रा साउन्ड भिडियो चाहिँ भएको छैन जस्तो टाइप स्क्रिप्ट भएन है तपाईँ हेर्नु है अब के अरे च्याट जिटिभीमा जाने करण सरले अझै पनि बुझ्नु भएको छैन भने हेर्नु है च्याट जिटिभीमा जाने अनि च्याट जिटिभीमा गएर ইউএচআর জিটিপি লেখা तपाईँलाई लगइन गरेर वाटएबाट यो यहाँ चाहिँ यो मेरो दिएन भनिसकेपछि अर्को पनि एआई टुल्सहरू अरू पनि हुन्छ जस्तो copy dot AI copy COPY copy copy Smith भन्ने पनि यो के अरे साइट नै हो है कपी डट एआई राइटर यिनीहरू पनि एआई राइटिङ साइट नै हो जे होस् भनौँ न ल एउटा कुनै एउटा चाहिँ स्क्रिप्ट ल्याएर गुगलबाटै अहिले ल्याएर ल्याउन त ल अहिले यो टाइम लाग्दो रहेछ गुगलबाट चाहिँ यसरी गयो अनि त्यस पछाडि what is affiliate marketing marketing भनेर गयो अनि त्यस पछाडि अब अहिले चाहिँ अब योभन्दा ऊ यसलाई चाहिँ कपी गरौँ होइन अब यसलाई लगेर के गर्यो त तपाईँको चाहिँ हाम्रो के अरे चाहिँ डिआइडी साइडमा लगेर यसलाई चाहिँ चिप्काइदियो यहाँ गएर टाइप गर्यो टाइप गरिसके पछाडि के अरे चाहिँ अब कुनै एउटा चाहिँ चुज गर्यो होइन मान्छे चाहिँ चुज गर्यो अनि त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ क्रिएट अ भिडियो गर्यो अब यसलाई चाहिँ क्रिएट गर्नको लागि साइन अप गर्यो भने होइन साइन अप गर गरौँला साइन अप यसरी गर्यो यसरी एआई एआई युज गरेर पनि तपाईँको दुई चारवटा च्यानलहरूले एकदमै राम्रो पैसा कमाइरहेछ तपाईँहरूलाई थाहा छ किम सर ओके अरे दुई चारवटा ओके अरे बाई नेपाल हजुर यो भनौँ न ओके अरे चाहिँ अझ हाम्रो यो युट्युबमा चाहिँ के के कुराले पनि ओके अरे मोनिटाइजेसन अथवा भनौँ न पैसामा चाहिँ के कुराले पनि फरक पार्छ भने तपाईँहरूलाई अहिले म भन्छु तपाईँहरूलाई त्यो विषयमा नि कुरा गरौँला पैसा पैसा कहाँ हेर्दाखेरि धेरै आउँछ कहाँ हेर्दाखेरि थोरै आउँछ भन्ने कुरा पनि त हामीले हेर्नु पऱ्यो नि होइन अब अब चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्यो अथवा चाहिँ यो यो के अरे सुन्दरीलाई छानेर जेनेरेट गर्यो अब त्यस पछाडि जेनेरेट गर्यो Karan sir This arrangement allows businesses to outsource part of the sales. फेरि सुरुबाट सुनौँ है बोलिरहेछ करण सर हेर्नु है Affiliate marketing is a marketing arrangement in which affiliates video चाहिँ receive a केको विषय commission बोलिरहेछ? for each visit, sign Affiliate up, or marketing. sale they generate for a script के को merchant. ला- ल्याएर This राख्नुभयो भन्ने arrangement कुराले allows फरक businesses पार्छ to क्या outsource- करण सर बुझ्नुभयो नि यो हामीले Yes, चाहिँ तपाईँलाई sales. के को ल्याउनु भयो अ, यो स्क्रिप्ट चाहिँ अफिलिएट मार्केटिङको कति बेला ल्याउनु भएको थियो अनि तपाईँले अब अरू अरू साइडतिर ध्यान दिएर कहाँ हुन्छ त्यो हामीले यहाँ गरिरहेको छ तपाईँ यहाँ भर्खरै ल्यायो त नि यहाँ अब के अरे च्याट जिटिभीमा गएर हामीले टाइप गरेर यहीँबाट ल्याएको ल ल अहिले ल यही स्क्रिप्टलाई पनि लगेर राखौँ जस्तो तपाईँले अब च्याट जिटिभीमा what is okay online business भनेर मानौँ एक्जाम्पल लगेर यो स्क्रिप्ट दियो च्याट जिटिपीले अनलाइन बिजनेस भनेको यो यो यो अथवा वाट इज च्याट जिटिपी भन्दाखेरि ल के अरे चाहिँ यो यो चाहिँ लगेर चाहिँ हामीले के गर्यौँ त यता लगेर भिट डट आइओमा यो यहाँ चाहिँ लगेर के गर्यो पेस्ट गर्यो हेर्नु है फेरि पनि गरौँ करण सर यहाँ फोकस गर्नु पऱ्यो क्या गर्नु पऱ्यो ए हेर्नु है अब यसलाई चाहिँ के गर्यो त टक्क पेस्ट गर्यो पेस्ट गर्यो होइन अब यो पेस्ट गरे अब पेस्ट गरिसके पछाडि अब के त हजुर अनि त्यसपछि ल अब यो एआईको ए मतलब यो हुन्छ आफूले नि बोलिरहनु परेन क्वालिटी पनि राम्रो क्वालिटीमा आयो सबै कुरा यहीँबाट आयो एक्ज्याक्टली अनि ऊ के अरे हो के अरे नेपालमा मात्र यो अडियन्स चाहिँ नेपाली मात्र भएन क्या तपाईँको मेनली के अरे विदेशी युएसलाई टार्गेट गर्न पायो अस्ट्रेलियालाई टार्गेट गर्न पायो जर्मनीलाई टार्गेट गर्न पायो है यसलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि एआई कन्टेन्ट भन्छ यो साइटको नाम चाहिँ के अरे सर यो भिट डट डिआइडी के अरे यो लिङ्क हालिदिनु न पठाइदिन्छु नि पठाइदिन्छु अरू अरू अरू अरू साइटहरू पनि छ म पछाडि तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छु थुप्रै यस्तो साइटहरू हुन्छ है छन् के अरे मैले चाहिँ कलेक्ट गरेर राखेको छु है ए हाम्रो सन्तोष सरले ड्यासबोर्डको बारेमा भन्दा रहेछ ड्यासबोर्डको आज भ्याइँदैन जस्तो छ भोलि हामी सिकाउँला है सन्तोष सर सो यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एआई प्रड्युसिङ कन्टेन्ट हो अब युट्युबको के अरे चाहिँ रेभेन्यू मोनिटाइजेसन रेभेन्यूमा चाहिँ के कुराले प्रभाव पार्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ थाहा छ करण सरलाई युट्युब मोनिटाइजेसनको इन्कम चाहिँ के के कुराले प्रभाव पार्छ थाहा छ तपाईँलाई भ्युजले भ्युजले अरू अरू वाच टाइम भइहाल्यो सब्सक्राइबर भयो भ्युज भयो तिनटा कुरा त्यति हो अनि लाइक्स पनि ठिक छ युट्युब मोनिटाइजेसनको रेभेन्यूमा चाहिँ कमेन्टले पनि फरक पर्छ र इन्कममा हजुर युट्युब कमेन्टले रेभेन्यू युट्युब रेभेन्यूको चाहिँ इन्कममा मेन डिफ्रेन्स आउने भनेको चाहिँ तपाईँको निजले निज भनेको के त भन्दाखेरि पछाडि हामी यो मा कन्टेन्ट मार्केटिङको च्याप्टरमा पढ्छौँ तपाईँले कस्तो विषयवस्तुमाथि चाहिँ तपाईँले युट्युब भिडियो प्रड्युस गरिराख्नुभएको हुन्छ त्यो कुराले चाहिँ तपाईँको युट्युब रेभेन्यूमा चाहिँ फरक पार्छ नम्बर वान है नम्बर वान निज भनेको जस्तो फाइनेन्स फाइनेन्स रिलेटेड तपाईँको भिडियो बनाउनेले चाहिँ धेरै राम्रो इन्कम गरिराखेको हुन्छ होइन ऱ्यादर देन तपाईँको चाहिँ त्यो के अरे कमेडी होइन यो के अरे निच भनेको अब जस्तो कमेडी भयो चाहिँ हो के अरे चाहिँ स्पोर्ट्स भयो होइन स्पोर्ट्स भयो अरू अरू पनि त छन् त न्युज भयो राइट यिनीहरू यिनीहरूमा चाहिँ हो के अरे भनौँ न यिनीहरूमा चाहिँ मानौ तपाईँको चाहिँ हो के अरे चाहिँ एक लाख भ्युजमा चाहिँ मानौ तपाईँको चाहिँ ट्वेन्टी डलर आउँछ भने तपाईँको चाहिँ यो फाइनेन्स यो फाइनेन्स अथवा चाहिँ अनलाइन इन्कम रिलेटमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ थर्टी डलरमा अराउन्ड जान्छ क्या बुझ्नुभयो नि तपाईँले यो निजले पनि फरक पार्छ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के कुराले फरक पार्छ धेरै फाइनेन्स जस्तै हो टेक्नो टेक्नोलोजी यो टेक्नोलोजी यो रिलेट बोलेकोमा अलिकति धेरै नै युट्युबले अर्को कुरा के कुराले फरक पार्छ दोस्रोमा चाहिँ एउटा चाहिँ निच भन्ने कुरा भयो है एउटा चाहिँ पहिलो चाहिँ निच रहेछ दोस्रो कुरा चाहिँ केले फरक पार्छ भन्दाखेरि सेकेन्डमा भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ केले फरक पार्छ त्यो सेकेन्डमा कन्ट्रीले पनि फरक पार्छ तपाईँको जस्तो कन्ट्रीले कसरी फरक पार्छ भन्नु होला जस्तो नेपाल नेपालबाट ने नेपाल भन्ने देशबाट चाहिँ मानव के अरे चाहिँ दस लाख दस भनौँ न दस लाख दस लाख भ्युज जाँदाखेरि दस लाख भ्युजमा चाहिँ तपाईँको मानौ तपाईँको चाहिँ सय डलर आउँछ भने सय सय डलर दिन्छ भने तपाईँको चाहिँ एट द सेम टाइम फेरि तपाईँको चाहिँ यो बाहेक जस्तो युएसबाट तपाईँको चाहिँ दस लाख भ्युज पुग्यो भने टेन टेन लाख भ्युज पुग्यो भने तपाईँको चाहिँ दुई सय डलरसम्म आउन सक्छ क्लियर हुनुहुन्छ करण सर हजुर युट्युबमा इन्कमलाई डिफ्रेन्स पार्ने यो फ्याक्टर पनि एउटा भनेको निच तपाईँले कुन टपिक्समा बोल्नुहुन्छ निच दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ के रहेछ तपाईँको चाहिँ कन्ट्री यो कुराले पनि फरक पार्छ बाँकी अब के अरे कमेन्ट्स यो लाइक्स यो कुराहरूले चाहिँ अब भ्युजलाई ग्रो गर्ने अल्गोरिदमलाई चाहिँ धेरै आउँछ धेरै आउँछ भनिसकेपछि यो ए अब नेपाली कन्टेन्ट बोलेर त युएसबाट त पक्कै नहेर्ला नेपाली त बुझ्छ र अमेरिकनले बुझ्दैन नि त अस्ट्रेलियनले बुझ्छ भनिसक्यो एआई कन्टेन्ट त बुझ्छ नि त अब त्यस्तो च्यानल बनाउनु मन छ भने चाहिँ एआई कन्टेन्ट युज गरेर चाहिँ के गर्ने त युट्युब च्यानल खोल्ने एआई अरू अरू पनि युट्युबको विषयमा धेरै कुराहरू छ होइन यो एनालाइटिक्स हेर्ने कुराहरूदेखि लिएर होइन अब के अरे भिडियो इम्बेडिङको कुराहरूदेखि लिएर अरू पनि कन्टेन्टहरू चाहिँ छ तर पछाडि हामी रिपिट गरौँला के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्न थोरै हामी हेरौँ युट्युबमा के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्न भन्ने कुरा करण सर हेरौँ हजुर तपाईँ मसँगै हुनुहुन्छ कि च्याटमै बिजी हुनुहुन्छ होइन नि कहाँ च्याट को च्याट गर्नु को छ र च्याट गर्नु हुनसक्छ यतिको उमेरमा नै भएन भने त कहिले हुने सेम क्वेसन्स टु यु है युट्युबमा अब तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्न भन्ने कुरा थोरै हामी Uh, do recognize that uh, that the power of YouTube marketing is an ability to pursue and sell an idea. YouTube भनेको चाहिँ यस्तो एउटा प्लेटफर्म हो जहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो आइडियालाई के गर्न सक्नुहुन्छ सेल गर्न सक्नुहुन्छ अरूलाई पिच गर्न सक्नुहुन्छ त्यो हो होइन अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ uh, त्यो गर्नु गर्नु पनि पर्छ भन्छ होइन त्यो गर्नु पनि आवश्यक छ एज अ तपाईँ एन्टरप्रेन्योर हुनुहुन्छ भने त्यो गर भन्छ अर्को के भन्छ त do use a narrative uh, okay, structure, even professional or informative video. It will help to make them much more engaging. Informative, professional अलिकति भिडियो क्रिएट गर्ने होइन बच्चा खेलेको जस्तो नगर्ने है त्यो त्यो गर्ने अनि त्यस पछाडि अर्को के भन्छ त don't don't have the light sources behind you तपाईँको के अरे पछाडिपट्टि लाइट चाहिँ अगाडिपट्टि नराखिकन पछाडिपट्टि चाहिँ लाइट राख्यो भने काम छैन अगाडिपट्टि राख्ने पछाडिपट्टि लाइट नराख्ने होइन अर्को के भन्छ त तपाईँको चाहिँ अर्को के भन्छ त do think hard about what can genuinely achieve and what time frame तपाईँको चाहिँ तपाईँले चाहिँ के एचिभ गर्नुहुन्छ एट द एन्ड यो युट्युब भिडियो बनाउँदाखेरि र कुन कति समयमा होइन त्यो कुरा पनि विचार गर्नु पऱ्यो have a good thing as well about the all the type of video that will that will best suit for your goals होइन तपाईँले चाहिँ त्यही अनुसारको भिडियो रोकेर चाहिँ के बनाउनु पऱ्यो तपाईँको उद्देश्य के हो त होइन जस्तो सन्तोष सरको उद्देश्य के हुनसक्छ त युट्युब बनाउँदाखेरि तपाईँको उद्देश्य हुनसक्छ म चाहिँ युट्युबबाट धेरै रोकेर चाहिँ हो के अरे चाहिँ मान्छेहरू कस्टमरहरू ट्राफिकहरू जेनेरेट गर्छु भन्ने हुनसक्छ उद्देश्य होइन इन्जिनियर स्पेसियली अझ यो इन्जिनियरिङ सेक्टरमा क्याड सम्बन्धी अनि त्यो भ्युजहरूलाई चाहिँ एट द इन्ड म कोचिङ कन्सल्टिङ पनि दिन्छु त्यो पनि हुन्छ तपाईँको उद्देश्य त्यो हो नि त भनिसके पछाडि त्यो कुरालाई तपाईँले ख्याल गरेर के गर्नु पऱ्यो भिडियो त्यही अनुसारको प्रड्युस गर्नु पऱ्यो अर्को के भन्छ तपाईँको चाहिँ do consider making video without do consider making video video यो क्यामरा होइन तपाईँको चाहिँ एटलिस्ट uh, पनि सकेसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्यामरासँग क्यामराले के अरे चाहिँ भिडियो क्याप्चर गरेर काम गर्दा चाहिँ बेस्ट हुन्छ गर्नु पऱ्यो डोन्ट लुक ओभर अफसेस धेरै हो के अरे चाहिँ uh, झ्याउ लाग्यो अथवा भनौँ न के अरे चाहिँ त्यो टाइपले काम गर्यो गर्नु भएन भन्छ don't don't go in front of camera if it's not something you naturally excel at don't let your ego at on the way होइन तपाईँलाई के अरे चाहिँ क्यामरा फेस गर्ने बानी छैन भने जबरजस्ती नगर्नुहोस् भन्छ होइन जबरजस्ती नगर्नुहोस् है सो तपाईँले हेबिचुअली प्र्याक्टिस गर्दै गए पछाडि अब चाहिँ तपाईँ क्यामरासँग चाहिँ के हुनुहुन्छ फ्रेन्डली हुनुहुन्छ अनि त्यस पछाडि त्यो कुरा गर्ने भन्ने कुरा छ है अनि त्यस पछाडि सकेसम्म अब भिडियो एडिटिङ राम्रोसँग गर भन्ने कुरा हो एउटा कुरा अर्को भनेको चाहिँ डोन्ट ह्याभ यो ओ के अरे music loud fail sound quality अर्को भनेको चाहिँ हो के अरे तपाईँले बोलेको चाहिँ अब हो के अरे चाहिँ सुन्दै सुन्दैन पछाडि चाहिँ म्युजिक चाहिँ ढ्याङ ढ्याङ ढ्याङ ढ्याङ ढ्याङ बजिरहेछ त्यो पनि नगर भन्छ तपाईँको म्युजिक सिम्पल राख तपाईँले बोलेको कुरा चाहिँ स्पष्ट होस् क्या हो के अरे तपाईँको अडियन्सले हो के अरे सुनिराख्दाखेरि मजाले बुझोस् है मजाले बुझोस् अनि हो के अरे चाहिँ त्यो त्यो पनि तपाईँले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरा पनि गर भन्छ डोन्ट ह्याभ भिडियोज विथ तपाईँको चाहिँ त्यो हो के अरे नचाहिने नचाहिने हो के अरे भिडियो नबनाउने चाहिने कुरा भन्ने कुरा हो होइन डु एसियो इन यो भिडियोज अप्टिमाइजेसन यो किवर्ड्सहरू राख्नु पऱ्यो थम्नेलहरू राख्नु पऱ्यो यो त हामीले जानेकै भनिरहेको कुरा हो do take time fill all the field of यो युट्युब च्यानल मजाले टाइम लिने भिडियो के अरे अपलोड गर्दाखेरि च्यानलको नाम राख्न ट्याग राख्न एसियो e राख्न यो टाइम लिने भन्छ do find other YouTubers to work with you होइन तपाईँले अरू अरू युट्युबरहरूसँग पनि सकेसम्म कोलाबरेट गर्ने भन्छ होइन त्यो कोलाबरेट गर्ने पनि गर भन्छ डु इम्पेक्ट यो videos on social media Facebook website के अरे फेसबुक टिक के अरे अरू अरू कहाँ कहाँ छ त सोसल मिडिया इन्स्टाग्राम वेबसाइट त्यतातिर पनि आफ्नो भिडियोलाई सेयर गर पब्लिस गर इम्पेक्ट गर होइन यो गर्दा पनि के हुन्छ मोर भ्युज पुग्छ do have calls to action end of consider as people sharing like अन्तिममा चाहिँ के भन्छ त please if you like if you like channel you subscribe share comment like त्यो पनि गर गर्न लगाऊ होइन भन्ने भिडियोमै भन्ने अनि त्यस पछाडि हुन त हाम्रो इन्ट्रो आउट्रो पनि छ डोन्ट लेट यो युट्युब च्यानल बिकेम अ तपाईँले च्यानल चाहिँ खोल्ने अनि के अरे एक वर्षसम्म एउटा भिडियो एक वर्षमा एकचोटि भिडियो अपलोड गर्ने काम नगर्नु होइन घोस्ट त्यस्तो अँध्यारो कोठा के अरे भनौँ न त्यस्तो बनाएर नराख कम्तीमा पनि भिडियो अपलोड गर्नु च्यानल खोलेपछि भन्छ होइन अर्को भनेको के भन्छ त भन्दाखेरि don't don't use too many हो के अरे transition effects use just like हो यो अब ट्रान्जिसन भनेको चाहिँ यो एडिटिङमा विभिन्न खेलाएको हुन्छ त्यस्तो किसिमको पनि धेरै हो कुराहरू नखेलाऊ भन्छ होइन अर्को के भन्छ त डोन्ट नेगेटिभ oh, oh, के अरे यस्तो सेल्जी अथवा चाहिँ भनौँ न कसैलाई ओ oh, के अरे त्यो टाइपको भिडियो नहाल भन्छ होइन त्यस्तो किसिमको धेरै भिडियोहरू प्रड्युस नगर भन्छ होइन डिसलाइक कसैलाई मन नपर्ने किसिमको भिडियो प्रड्युस नगर don't make your videos too long लामो भिडियो पनि बनाउनु नबनाउनु अघि नै हामीले भनिसक्यो है अनि डु के अरे एचडी रेकर्डसम्म सकेसम्म एचडी रेकर्ड गर भन्छ डु पे एटेन्सन यो स्टेट होइन तपाईँले चाहिँ आफूले एकदमै एटेन्सन दिएर चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भिडियो बनाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा छ र तपाईँको चाहिँ भिडियो कस्तो हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि सेयर गर्न लायक हुनु पऱ्यो सेयरेबिलिटी हुनु पऱ्यो फन्डामेन्टल्स है युट्युबको लागि चाहिने फन्डामेन्टल्स के हो त भन्दाखेरि सेयरेबल तपाईँको भिडियो हुनु पऱ्यो अर्को भनेको चाहिँ कन्भर्सेसनल तपाईँको तपाईँको चाहिँ मैले के अरे सिकाएको बुझिराख्नु भएको छ Santosh sir Karan sir Karan sir बुझिराख्नु भएको छ भिडियो अब प्रड्युस गर्दाखेरि कस्तो कस्तो हुनु पर्यो भिडियो प्रड्युस गर्दा कस्तो कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि सेयरेबल अरूले पनि भिडियो हेरिसके पछाडि सेयर गरौँ गरौँ जस्तो लागोस् न सेयरेबल हुनु पर्यो होइन सन्तोष सरले टक्क चाहिँ इन्जिनियरिङको चाहिँ पढाउनुहुन्छ हो हो सन्तोष सरले चाहिँ कस्तो मजाले पढाउनु हुँदो रहेछ नचिनेको मान्छेले सेयर गरिदिन्छ के त होइन मार्केटिङ भयो सेयरेबल हुनु पर्यो कन्भर्सेसनल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ओकेरे उसले पनि बुझेको हुनु पऱ्यो होइन तपाईँले ऊ के अरे भनेको कुरा उसले पनि मजाले बुझ्न सक्ने शैलीमा भन्नु पऱ्यो इन्टरेक्टिभ हुनु पऱ्यो एक अर्कामा चाहिँ के अरे चाहिँ लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट कमेन्ट गर्नुहोस् टाइपको ओकेरे कमेन्ट गर्ने लाइक गर्ने टाइपको इन्टरेक्टिभ हुनु पऱ्यो कन्सिस्टेन्सी लगातार अघि नै हामीले भन्यो नि एकदमै फन्डामेन्टल हो यो युट्युबको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कन्सिस्टेन्सी एभ्री डे टार्गेटिङ तपाईँले कस्तो उकेर चाहिँ भिडियो प्रड्युस गर्नुहुन्छ त्यसैमा फोकस भएर त्यही निचमा चाहिँ त्यो अडियन्समा चाहिँ टार्गेट गरेर चाहिँ गर्नु पऱ्यो अर्को sustainability if the audience love it it can make sure of it होइन तपाईँको चाहिँ जब यो कुराहरू तपाईँले अडियन्सलाई मन पऱ्यो भने सस्टेनेबिलिटी तपाईँको भइहाल्छ डिस्कोभरी डिस्कोभरेबिलिटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ आफ्नो भिडियोमा केही युनिक भनौँ न नयाँ नयाँ कुरा थपेर हाल्नु पऱ्यो होइन के अरे चाहिँ अलिकति अरूभन्दा युनिक बनाउनु पऱ्यो डिस्कभर गरेर होइन त्यो कुराहरू चाहिँ accessibility can every episode full appreciate by brand or new viewers भनेको अरूले पनि तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि तपाईँको भिडियो हेरिसके पछाडि ब्रान्डले पनि अफर गर्न सकोस् कि सन्तोष सरलाई सर मेरो के अरे चाहिँ यो कम्पनीको प्रमोट गरिदिनुहोस् न होइन त्यो टाइपको त्यो एक्सेसिबिलिटी त्यो के अरे एप्रिसिएसन होइन त्यो कोलाबोरेसन अघि नै हामीले भनिसक्यो तपाईँले सकेसम्म एक अर्कामा चाहिँ के गर्ने कोलाबोरेसन गर्ने राम्रो राम्रो युट्युबरसँग इन्सपिरेसन तपाईँको के अरे चाहिँ this is the idea coming from a place genuine interest होइन इन्सपिरेसन पनि तपाईँको च्यानल चाहिँ हुनु पऱ्यो अबको च्याप्टर धेरै छ यार <laughs> तपाईँहरूलाई पढ्नमा इन्ट्रेस्टिङ भइरहेछ नि है सो हुन्छ अब नाइन्टी डेज के अरे भनेको अब केही च्याप्टरहरू मैले स्किप गरिदिन्छु इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट मात्र तपाईँहरूलाई पढाउँछु पछाडि हामी ब्याक भएर पढ्छौँ है करण सर ओके सर हुन्छ आजको सेसन कस्तो लाग्यो के अरे करण सर आजको सिजन अब राम्रो लाग्यो स्पेसल्ली अब आज हामीले के अरू अरू टपिक पढ्ने भनेको थियो तर पनि युट्युबमै फेरि पनि अल्झिनु पर्ने भयो होइन अब युट्युब नै छ इम्पोर्टेन्ट पनि होइन र अब युट्युबको मैले पनि अब कति भनौँ युट्युबलाई त मैले राम्रैसँगले इस्तेमाल गरेको थिएँ होइन र जति इस्तेमाल गरे पनि त्यो एआईको बारेमा चाहिँ मलाई थाहा थिएन होइन यो कुरा चाहिँ मजाले जान्ने मौका पाएँ अरू केही नयाँ नयाँ केही भेटाउनु भयो ए नयाँ भेटाएँ होइन अब अरू पनि थियो अरूमा पनि अब यस्तो थियो फुल्ली नलेज थिएन मतलब होइन अब अलिक नलेज भयो होइन सन्तोष सर तपाईँको लागि यो नयाँ थियो थ्याङ्क यू अरू सन्तोष सर नयाँ नौलो केही थियो तपाईँको च्याप्टरमा कि फुल पुरै नयाँ नौलो थियो छैन केही छैन आजको च्याप्टर पहिल्यै सुनिराख सुनिसक्नु भएको थियो कि नयाँ नौलो केही थियो छैन त्यस्तै सेम हो होइन पहिल्यै यो सबै सुन बुझिसक्नु भएको थियो छैन यो त छैन होइन नि सबै नयाँ थियो नि तपाईँको लागि त सबै नयाँ थियो नि यो बुझ्ने अनि यही रिपिटेडली हाम्रो प्र्याक्टिकलमा हुन्छ है अब है यो एकदम तपाईँको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो तपाईँले रिपिटे रिपिट गरेर पनि फेरि राम्रो युट्युबमा गर्छु भन्नुहुन्छ भने यो मैले हो के अरे भिडियोलाई रेकर्डेड हालिदिएको हुन्छ फेरि रिपिटेड गर्दै हेर्नु है त ड्यासबोर्डको हामी भोलि या पर्सि गर्छौँ मैले चाहिँ के चाहेको भने तपाईँहरूको युट्युबमा दुई तिनवटा भिडियो आए पछाडि गर्ने भनेर सोचिरहेको छु दुई तिनवटा भिडियो आओस् न युट्युबमा अनि त्यस पछाडि अलिकति प्र्याक्टिकल्ली म सिकाउन सक्छु कि तपाईँहरूलाई ड्यासबोर्डको भिडियो नै भिडियो नै आएन भने ल दुई तिनवटा दुई तिनवटा भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले प्रड्युस गर्नु है त ल ओके रे खिम सर आजको सेसन तपाईँको लागि पुरानै थियो कि नयाँ थियो जस्तै नै पढेको हो अब आज नयाँ भनेको जस्तो फन्डामेन्टल र कन्टेन्टमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ नयाँ भयो अझै थप थप नलेज भयो नि यो कुराहरू कुराहरू नै हो